Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizə südlü qəndin hazırlanması qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün 5 stəkan şəkər tozu götürürük və üzərinə 2 stəkan süd əlavə edirik. Qarışdırırıq və qarışdırdıqdan sonra vankodda qazın üstündə qaynamağa qoyuruq. Şəkər tozumuz qaynadığı müddətdə biz bir stəkan qoz götürürük. Baxın bu ə, e, xırdalıqda doğrayırıq. Kim istəsə e, zövqə görə, yəni bunu etməyə də bilərsiniz, amma mən ə, e, edirəm. Yəni bir xörək qaşığı qədərində baxın ə, ət çəkən maşınından keçirilmiş qoz ləpəsi götürürəm artıq. Onu mən e, bir qədər qaynara düşəndən sonra əlavə eləyəcəyəm. Baxın, vanpotda qaynayır. Nəzarət eləmək lazımdır ki, daşmasın. Baxın, bu dərəcədə. Dediyim kimi, bayaq göstərdiyim kimi e, bir xorək qaşığı, baxın, çəkilmiş qoz ləpəsini, bax, bu dərəcədə qaynayandan sonra mən əlavə eləyirəm ki, qozun tamı qəndə çıxsın. Onda daha dadlı olur. Baxın, qəndimiz qaynayır, görürsünüz. Əgər bam xodda qoyacaqsınızsa, onda rəngi getdikcə tündləşəcək və mən göstərdiyimiz kimi bir stəkan qoz ləpəsini əlavə eləyirəm və yenidən qarışdırıram. Müzik Qəndin rəngi də tündləşdi. Görürsüz? Artıq qəndimiz demək olar ki, hazırdır. Mən artıq altını söndürürəm. Biz tava götürürük ki, qəndi boşaltmaq üçün və bitki yağı ilə yağlayırıq. Qənd yapışmasın və rahat qopsun soyandan sonra. Yağlanmış tavaya biz pişirdiyimiz qəndi əlavə eləyirik və qaşığı bir qədər bitki yağına batırıb yaymağa başlayırıq. Elə isti-isti, baxın, bıçağı ucunu yağlayıram və kəsməyə başlayıram. hissələrə böldükdən sonra gözləyirik ki, soyusun və belə etdikdə onda çıxartmaq da asan olur. Əziz izləyicilərimiz, görürsüz qəndimiz artıq hazırdır. Bayaq görürsüz mən bölmüşdüm buradan ki, soyuyandan sonra çıxartmaq rahat olsun. Baxın, baxın görürsüz qozlar da qəşəng içində görsənir. Çox dadlıdır. Siz də bişirin, yeyin ev şəraitində çox diqqətli olsanız çox asan başa gələn bir şeydir. Əziz izləyicilərimiz, artıq görürsüz, qəndimiz də hazırdır. Limonlu çayla çox dadlı gedir. Siz də bişirin, afiyyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.